नमस्कार मुनिस किचन को आपण स्वागत मुझे प्रिपेयर करने जा गोभी पराठा मुझे अढ़े कप अटा नहीं स्वाद अनुसार लुण पकई एथर एटा को दलवा अटाटा पूरा दड़ी दे देख दड़ी देलापर एटा को मुझे कभर कर रखिदे सैड में एबे गोभीटा को ग्रेटेड करवा ये गाजर टा भी नहीं चाहिए गाजर भी ग्रेटेड करिया मुमतिका तीन टा पीस गोभी नहींचे करिया देखु गोभी आ गाजर को सब ग्रेटेड करदे आपड़ आपण अटा हिसाब से ने मो अटा हिसाब से कैसे क्वांटीटी ए ग्रीन चिल्ली काटिक पक धनिया पत्र पूरा काटि पूरा सांसान कर धनिया पत्र ये काश्मीर रेड चिली टी पक धनिया पाउडर हाफ स्पून गोटा जीरा गोटे स्पून पकईपरिवे अजवाइन पकोजी डाइजेसन ठीक हुए लुण स्वाद अनुसार आप पकईबे ଅଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇଦେବା ମିଶ୍ରଣରେ ବୋଲେ ପାଣି ସେ ବାହାରିବନି ପାଣି ସୋକ୍ କରିଦେବ ଭିତରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବା ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ଏ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଗୁଳା କରିଦେଇଛି ଚାରିଟା ଗୁଳା ହେଇଛି ମୋର ଏଠି ଅଢ଼େଇ କପ୍ ଅଟା ନେଇଥିଲି ଏବେ ଏଥର ଏମିତି ବେଲିବା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରପର୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ପୁରା ଭରିକି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଲକାରେ ଆପଣ ବେଲିବେ सब बाहर किसी खराब नहीं ये सब भाजले बहुत टेस्ट लगे एथर टावा गरम हो गला एथर पकईदबा तो यहाँ फास्ट मीडियम सिम करदे संगे संगे टे समय से भाजी हो ए सैड आड़ दी थर नक पर्यटन तेल जमा पकईबे टे फास्ट भाजबे यहाँ निश्चय बनातु देखो यहाँ कमी एपट भाजी गला भी आम भाजवा या ही आम तेल कि घी भाजवा बटर भाजवा मुझे देसी घी पसंद कै ମୁଁ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ସବୁବେଳେ ପରଟା ଭାଜେ ସିମ୍ରେ କରିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସିମ୍ରେ ଏଥର ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବେଲି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ସେ ଫାଟିବନି ପ୍ରାୟ ফাটিলে ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଭାଜିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏ ଭିତରେ ଗୋବି ଗାଜର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତେଲ କିମ୍ବା ବଟରରେ ବି ଭାଜିପାରିବେ ମୁଁ ଘିଅରେ ଭାଜିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏ ପରଟାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ